हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो जावा की है और जावा में इंटेलिजे आईडी को लेकर के हम बात कर रहे हैं और इंटेलिजे आईडी पर कैसे प्रोग्राम लिखेंगे आइए आपको दिखाता हूँ यूजर की मदद से दो नंबर का डिवीजन हम करवाएंगे इंटेलिजे आइडिया पर तो यहाँ पर इंटेलिजे आइडिया हमने ओपन कर लिया है और अब यहाँ पर हमें क्या करना है फाइल पे चलना है फाइल पे जाने के बाद यहां से न्यू पे आइए और फिर सीधा आ जाइए आप प्रोजेक्ट पर ये जो प्रोजेक्ट दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर आके क्लिक कर दीजिए एक नई विंडो ओपन होगी इसको ऐसे रहने दीजिए और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट दिखाई पड़ेगा यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे लिखा हुआ है कमांड लाइन ऐप ठीक है तो ये कमांड लाइन ऐप है और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ इसका नाम देना है तो मैं डी आई डबल वी दे देता हूं इसका नाम div ठीक है और एंटर प्रेस कर देता हूं तो ये विंडो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी अब प्रोग्राम कैसे लिखना है वो समझते हैं सबसे पहले तो ये जो आया हुआ है राइट अ कोड हियर ये सब हटा देते हैं सब हमको नहीं चाहिए हम जानते हैं कहाँ से कोड लिखना है तो हम खुद से लिखेंगे ठीक है अब यहाँ पर सबसे पहला काम कि यूजर की मदद से इनपुट करवाना है तो यहाँ पे लिखता हूँ import java dot util dot scanner ये लिख दिया हमने इस तरीके से ठीक है अब ये लिखने के बाद क्या करना है टर्मिनेट कर देना इसको टर्मिनेट करना यानी सेमीकोलन देंगे तो टर्मिनेट हो जाता है और फिर सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर बनी बनाई मिल चुकी हैं यहाँ पर सीधा नीचे आइए हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले रहा हूँ हो सकता है कि रिजल्ट जो आएगा वो फ्लोट में आए तो यहाँ पर एक ए नाम से और एक बी नाम से और एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ ठीक है ताकि हम जो रिजल्ट स्टोर कराएंगे वो फ्लोट नाम के डेटा टाइप में मतलब जो डेटा टाइप हमारा होगा वो फ्लोट होगा क्योंकि हो सकता है कि डेसिमल में आए द फ्लो में आए रिजल्ट हमारा तो इसलिए फ्लोट ले रखा है ठीक है आपको अगर लगता है कि इंट में आने लायक है तो आप इंट भी लगा सकते हैं नो प्रॉब्लम यहाँ पर मैंने फ्लोट का प्रयोग किया है ठीक है अब यहाँ पर आ चुका हूं एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा system dot out dot print L N ये लिख दिया ब्रैकेट को क्लोज किया अब यहां पर क्या देना है यहां पर देना है हमें टू नंबर्स आर ये लिख दिया हमने इतना ही लिख देते हैं और इसको अब यहीं पे क्लोज कर देते हैं बस इतना काफी है इतना दे देने के बाद नीचे जैसे ही आते हैं तो हमें यहाँ पे लिखना होगा स्कैनर तो ये लगा दिया हमने स्कैनर इस तरीके से और यहाँ पे लिखूंगा S C is equal to और यहाँ पे दूंगा न्यू फिर यहाँ दूंगा स्कैनर और यहाँ पे दे देता हूँ सिस्टम डॉट इन ये हो गया ठीक है यहां पर आकर के इसको टर्मिनेट कर दिया टर्मिनेट करने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो हमें यहां पर इसको डिफाइन करना होगा एक एक को तो a is equal to a लिया है तो यहां पर लिखना होगा sc डॉट नेक्स्ट आपने डेटा टाइप कौन सा लिया है फ्लोट तो f कैपिटल लिखिएगा फ्लोट कर दिया ठीक है बस हो गया ये बस ऐसे छोड़ देना इसको एंटर प्रेस करके नीचे आइए फिर b इज इक्वल टू फिर यहां देंगे हम क्या एस सी डॉट नेक्स्ट अब चूंकि फ्लोट लिया है तो फ्लोट ही देना है हमको तो यहाँ पे float F L O A T float दे दिया और बस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इस तरीके से करके इसको टर्मिनेट कर दीजिए टर्मिनेट करने के बाद अब लास्ट बचा हुआ है तो लास्ट क्या बचा हुआ है अब हमको इसको डिफाइन करना है कि इसकी मतलब रिजल्ट कैसे आएगा हमारा तो यहाँ लिखना है result is equal to A upon B बस हो गया काम इतना कर देने से हमारा काम हो जाएगा और यहां पर अब बस प्रिंट करवा देना है तो यहां लिखता हूं system dot out dot print L N ये लिख दिया हमने और ब्रैकेट ओपन किया और डबल एटेड कोर्स ओपन किया यहां पे लिखूंगा division of two numbers is ये दे दिया हमने और यहां पर जिसमें डिवीजन स्टोर होगा प्लस लगा करके यहाँ पे लिख देना है आपको like result R E S U L T ये रिजल्ट दे दिया हमने और यहां से क्या करेंगे इसको टर्मिनेट कर देंगे टर्मिनेट कर देने के बाद अब कुछ करना नहीं है आपको आप सिंपली यहां से रन पे जाएं ये रन का बटन दिया हुआ है यहां पर आप शिफ्ट के साथ F10 भी प्रेस कर सकते हैं यहां पर माउस से क्लिक कर दें जैसे ही माउस से क्लिक करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाई पड़ेगा जो ये प्रोग्राम चलेगा तो ये देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया है हमारा अब ये लिखा हुआ है टू नंबर चार दो नंबर चाहिए ना एक पांच ले लेते हैं दूसरा नंबर है दो तो इसमें पांच में दो का डिवीजन करवा रहे हैं हम तो यहाँ डिवीजन कितना आ रहा है देखिए 2.5 आ रहा है अगर आप इसको फिर रन करवाते हैं यहाँ से तो ये फिर रन हो जाएगा ठीक है यहाँ से देखिए अब ये फिर रन हो चुका है और अब इस बार मैं क्या करता हूं यहाँ लिखता हूं नाइन और यहाँ लिखता हूँ टू तो 9 में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4.5 इसी तरह से कोई और नंबर भी अगर आप देना चाहें लाइक अगर जिसका रिजल्ट जो है होल नंबर में आए तो वो भी दे सकते हैं फ्लोट लेने का फायदा यही है अगर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे 4.0 इस तरह से करके रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि इंटेल की आईडी का प्रयोग कैसे करना है जावा में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video